descer de novo. Olha o rabo do bichão. Olha o rabo do bichão. Olha o homem, olha o cheiro dele. É da hora, bicho agulhão. Aí, não, mas aí... Rasga não, mas aí dá tá pra botar o bicho? Ya bukan dia gue. Thank you. Пар. Люби. Ай. Ай. Пар. Ай. Ай. Ай. Ай. Ай. Ai, caralho, cadê o barco? Vai, dinheiro daí. Sucuri da Gaia Preta. tranquilo, Lucio. daquelas, em juízo. Thank

Fala, meu pai do céu. Fala. Aí, ó. Vai bater na filha do baixo. O outro é melhor o outro. Cara, eu tô peguei assim, eu peguei de dentro da cabeça, pantufa. A cor de lá Aí, Cátia, a hora. vai. Tá no tutu. Tá no cerca.